一样可以及时收到老师的贴心运势提醒哦。好，接下来让我们来看一下，在这一周有什么特别需要留意的日课吧。首先，我们会迎接的是礼拜一，在星期一这一天逢到的是董公选曜，在当天也非常适合我们做起照动图的。所以，如果您刚好是在建筑业、制造业，或许这一个日子呢，您是可以派上用场的哦。 另外，在礼拜二的部分，我们会逢到是百事顺遂的日子，在这一天呢，大部分的集市都是通仪可用的，除了避讳一件事情，就是在当天是不建议去探病的哦。如果有需要去探访的医院的亲朋好友的话，尽可能前一天或者是缓一下，会是比较好一点的。另外，在周三的部分，我们会逢到的是麒麟日，虽然它是个麒麟日，但是在当天。 同样逢到了日值寿时，因此呢，仪式基本上老师建议是少取，而且尽量呢避免在当天呢去做祈福的动作，会是比较理想的哦。礼拜四的部分，我们会逢到的是五拆灶的日子，家里如果正在做装潢，厨房的部分的灶的部分，记得了，好在当天切记不要去动到哦，不然煞气可能会影响对应的家人。 另外，在礼拜五的部分，我们逢到的是乌兔太阳日，吉时若到的是申时，因此在这个时辰呢，是非常建议呢，大家呢可以去做祈福拜拜，也就是您在下班之后呢，我们可以到附近的福德正神庙呢去参拜一下，那这样子对于你的好运呢，会有加分的一个效果。哦。另外，在礼拜六的部分，我们会逢到的是当月的月破大号。 所以呢，老师也会建议大部分的集市少取会是比较理想的。再来就是礼拜天了，这一天呢会逢到了真金选药，而且是百事通宜的。所以如果你有什么想要在当天，比如说签约、订盟、斡旋、交屋或交易，都是可以在当天去做执行的哦。再来，让我们来看一下，在这一周的运势王又是哪三个生肖的朋友？ 首先，第三名是我们属马的朋友；第二名呢，是我们属兔的朋友；而第一名呢，是我们属老虎的朋友。先恭喜上榜这三个生肖的朋友，在这一周呢，你们的运势会如火如荼的，很多事情呢都进入到了的这个轨道上面哦，事情呢也都很能够掌握在手，包办的非常的理想，所以切记好好运用这这个气势呢，一鼓作气的。 完成你所想要做的事情哦，也祝这三个生肖的朋友能够心想事成。另外，我们来看一下，在未来的这一周，个别的生肖运势状况又是如何的，又有什么特别需要注意的地方？首先，第一个生肖是我们属老鼠的朋友，在这一周呢，老师会建议你要放下自大，不要把自己的姿态绑得过高，尤其如果你又是任职在管理阶级，或者是你是高阶的一个。 主管单位的朋友们，请你务必要放下身段，让别人觉得你是跟他们在同一阵线上，这样子对于你的人际关系呢，跟人员上呢，才会有加分的效果。这样也可以同时呢，让贵人呢环抱，小人退散哦。属老鼠的朋友，记得在这一周呢，要注意的天数相对的比较多，所以请留意周一、周五以及周六这三天，尽可能要管管管自己的。 脾气，还有不要让自己呢过度放大自己的形象哦。下一个生肖呢，是我们属牛的朋友，在这个礼拜，老师要提醒你要开始学会辨识，要辨识的东西呢，除了好的事情、好的话，或者是逻辑啊，不管你在学习上或是应对上面呢，你都要开始能够辨识，要怎么样能够让自己能够提升效率、学习或者是理解甚至是跟人互动也是一样的。 那这个东西呢，可能对你们来讲会觉得有点抽象，但是在这个礼拜，你会发现，如果你在做任何的决定，或者是生活上的一些琐碎事，能够用拆解的方式去进行的话，对你会是比较顺意、顺意一点的哦。那我们来看一下，就是属牛的朋友呢，在这个礼拜要特别留意的天数呢，是周日哦。 下一个生肖呢，是我们属老虎的朋友。属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢，真的一定要一气呵成哦。有任何要完成的事情呢，就一鼓作气的，一不做二不休哈。在这个礼拜，赶紧把进度赶上，把赶紧把它完成。对你来讲，会有很好的一个效果跟收获等待着你的。所以切记不要有惰心哦。毕竟这个时候呢，这个天时地利呢，都是站在你这边，那人和就靠你的努力了。 那属老虎的朋友，在这个礼拜并没有特别需要留意的日子哦。下一个生肖呢，是我们属兔子的朋友，在这个礼拜，老师要提醒你要投资自己，包括呢，如果说你平常很疏忽于保养自己，那我们去买一下保养品，很很少呢去打扮自己，或是很久没有购购买这个衣物了，你可以去买一下衣服，让自己呢焕然一新呢，新年新气象，这样的一个投资自己也是算包装自己。 毕竟呢，人家说佛要衣那个衣装嘛，那人也是一样的，人呢也是的外表呢也会决定别人对于你的第一印象。毕竟在现实社会上呢，人与人之间的互动有的时候呢，时间是很短暂的一个巧遇。毕竟你要让人家在第一眼呢就能够记住你，或者是对你有加分的效果，你务必要把自己包装的妥当。所以属兔子的朋友，在这个礼拜，不管是要投资自己的，呃外。 外形上面呢，哦，请你不要太过吝啬哦，好好的呢，犒赏自己一下吧。在这个礼拜呢，属兔子的朋友也没有特别需要留意的天数哦。下一个生肖呢，是我们属龙的朋友，在这个礼拜，老师建议你呢，要做人随和一点，不要老是让人家觉得你的言辞当中呢，总是话中带话，或者是鸡蛋里挑骨头，那总是在找麻烦，很挑剔的感觉。 让人家觉得你是比较正面一点，那周边的人才会比较想要亲近你哦。所以呢，属龙的朋友切记哦，改变心态。你所说的话跟你所你的行为呢，言行举止呢，都会连带的有不太一样的一个状态。在这个礼拜呢，要注意的天数呢，也相对的比较多哈，有礼拜二、礼拜三以及礼拜四。所以我会建议呢，我们这个属龙的朋友呢，在这几天呢，可以呢看一些书啊，哦，让自己呢能够。 把这个不好的情绪呢代谢掉哦。再来下一个生肖是我们属蛇的朋友，在这个礼拜呢，老师要提醒你呢，要奉献自己。在奉献自己的意思是说，去多帮别人做一些事情，把你的时间、把你的关心、把你的爱呢分享出去，能够为别人做的好，就当这个给的那个人，而不是拿的那个人。因为呢，当你今天有这个能力给出去，未来你会有机会。 拿回来的，好，那我们这个属蛇的朋友在这个礼拜要注意天数是星期三哦。在下一个生肖呢，是我们属马的朋友，在这个礼拜呢，你要注意哦，因为呢，这个礼拜是属于人财两得哦，不是人财两失哦。人财两得代表是你可能在感情上面呢，或者跟在钱财上面都会有不错的收获，比如说分红有你的份儿，特别的大包，或者是感情上呢。 诶，对方可能点头了，或者是感情有加温，哈，有所进一步的一个交往的状态。所以呢，竟然是一马当先的冲刺的一个状态下，属马的朋友也不要得意忘形哦。切记呢，不管你有答应过对方什么样的承诺跟诺言，或者是呃立下什么样的一个新气象跟标杆呢，我们都一定要在新的一年里要说到做到哦，才不会后面绕人口舌。 那属马的朋友，同样的，在这周并没有特别需要留意的天数。再来，下一个生肖是我们属羊的朋友，在这个礼拜，老师建议你一定要谨慎理财哦，不要一到了这个年底年初的时候呢，就开始有点心痒哦，开始呢乱挥霍，那把刚进口袋的钱呢，就左口袋进右口袋出了哦。 虽然呢，我们有一笔预算，比如说这个奖金进来，可是呢，钱哈是可以守的话，尽量就守着，因为在新的一年里，你可能会有意外的需要去做一些资金的一些调度跟分配，所以老师会建议属羊的朋友呢，这一年一定要谨慎理财，开始才不会乱了你的理财状态哦。下一个生肖呢，是我们属猴子的朋友。 那在讲属猴子的朋友之前呢，要提醒属羊的朋友呢，在这一个礼拜要留意的天数，刚刚老师忘了补充哦，是星期一以及星期日哈。那属猴子的朋友，在这个礼拜呢，要学会的是抓住机会，有机会呢出门就出门，有机会出去呃散散心就出去散散心，有机会呢让客人好，或者是让老板呢看到你的表现，就尽可能的去表现，不要呢。 落后了，抢先呢，展出自己好的一面呢，是能够呢为自己加分许多的。那属猴子的朋友，在这个礼拜要留意的天数呢，是星期二哦。好，所以除了这一天，其他日子呢，你都是可以很大胆的去展现个人的魅力跟风采的。下一个生肖呢，是我们属鸡的朋友。那属鸡的朋友呢，在这一周呢，是属于一个忙碌转机周。那老师也会建议呢，就是。 即便呢，你非常的繁忙呢，也要特别的去注意一下自身的健康状况有没有亮起了红灯哦，不然你周边的亲友呢会是很担心，会很挂念的。不要啦，老是呢少太少喝水或是太不规律的饮食呢，这样对你来讲的话呢是不太理想的。那属鸡的朋友在这个礼拜呢要留意的天数呢是星期三哦。 下一个生肖呢，是我们属狗的朋友。在这一个礼拜呢，老师劝你一定要做事严谨一些，不要呢丢三落四的，甚至呢，才前一秒交代你的事情，你下一秒就忘了。尽可能在这个礼拜呢，呃，有一个习惯呢，就是打开 A P P 呢，记录一下呢你代办事项，又或者是说，我们可以拿一本呃。 手账本呢？哈，把你该做的事情呢，先列一个清单下来。那有个轻重缓急，那这样子你也可以清楚的看到自己的进度是到了哪里那未完成的事项又有哪些？比较不会呢？忽然一个疏忽就忘了。毕竟呢，不管你是年轻，或者是中年人，或者是老年人，人的记忆呢是有限的，总会有选择性的去记忆哪些事情该做。好，所以是说能够透过。 一些适当的方式来提醒自己呢，也才不会在后面呢被人家催促着，让自己的心情呢反而变得不太的好。那属狗的朋友呢，在这个礼拜呢要留意的天数呢是星期四。那下一个生肖呢是我们属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜呢是逢到机会来临，这机会呢会老师也会希望呢，不管是在感情上或是工作上呢，你都可以好好的把握。 比如说，如果你碰到了有机会可以，呃，去谈一个新的工作或者是新的案子，就放马去谈，不要害怕，也不要扭扭捏捏的。每个人都害怕离开他的舒适圈，但是如果你不去比较的话，你不会知道你原来的位置是多舒适，或者是你原来的位置是多么的恶劣，或是你原来其实可以得到更好的。不要害怕，因为去了解并不会改变你现在的处境。 但是它可能可以改变你未来的状态，好吗？再来，让我们来看一下这一周呢感情的胜利组又是哪三个生肖的朋友哦。首先呢，第三名是我们属鸡的朋友，第二名呢是我们属牛的朋友，而第一名呢是我们属蛇的朋友。先恭喜上榜这三个生肖的朋友。老师也会建议你们呢，随着这个这个礼拜呢，因为我们会逢到跨年，所以也是非常非常适合。 这些生肖的朋友呢，赶紧邀约，呼朋好友，甚至是如果你有喜欢的对象，你要 double date，或者是说你要单独的约对方出来，对方呢应该也是比较不会拒绝的一个状况，所以呢，大胆的去要求，去追求，或许你就可以在新的一年呢有一个新的对象哦。好，以上是我们这一周的生肖运势周报，老师在这里也祝大家。 新年快乐！二零二零，大家能够事事顺心如意哦。我们下周再见喽。需要咨询的朋友可以透过下方的链接跟老师联系。想要点灯报名法会的朋友，也欢迎透过下方的微信号了解详情，或是透过下方的的表单来预约。我是金玲老师，感谢您这次的收看，我们下周见，拜拜。